खाने बेला भयो अब मलाई त कस्तो भोक लागिसक्यो सुप्रिया तिम्रो खाना के हो कि हुन्छ कि फ्रुट ल हेरी हेर त तिम्रो खाजा के रहेछ एप्पल रहेछ त तिम्रो हेर त मेरो त सधैँ माम पठाइदिनुहुन्छ नाम कति मिठो लाग्छ आहा तिम्रोमा त सधैँ फ्रुट्स हुन्छ तिम तिमी कति लकी है तिम्रो आमा बाबा के भन् मेरो बाबा र मामु त डक्टर हो मलाई त मामुले बनाएको खाना कति मिठो लाग्छ मैले त मामुले बनाएको खाना नै खानु पाउँदैन किन माउ र बाबा त सधैँ हस्पिटल मात्रै जानु जहिले घर आइसकेपछि ल्यापटपमा मोबाइल घरले बस्नुहुन्छ मलाई त धेरै वास्तै गर्नुहुन्ने माम र बाबा के गर्नुहुन्छ मेरो त बाबा नै हुनुहुन्न सानो हुँदैखेरि बित्नु भयो अरे मेरो मामु अर्काको घरमा काम गर्नुहुन्छ तर खाना पकाउने र खुवाउने चाहिँ मामुले नै गर्नुहुन्छ सुत्न पनि म मामुसितै सुत्छु नै खुवाउनुहुन्छ काम गर्ने दिदीले नै सुताउनुहुन्छ मेरो मामुले त मलाई माया नै गर्नुहुन्न तिम्रो मामु र मेरो मामु सातोमा मामु चाहिँ नसाटौँ कि तिमीलाई मेरो खाजा मनपर्छ भने तिमी मेरो खाजा खाऊ न त